Lo que tú quieras. Lo que te digáis. Ay, nada. Muy bonita tu taza, por cierto. Oye, la sacarina es para cuidar. Eh, me contiene el vídeo. Yo me muero, macho. No pillas que la mesa fácil. Esto es el vino que va a desaparecer. ¿Por el vino? Este vino ya no lo compramos más, ¿eh? <laughs> La última botella. No, el vino no, pero lo hacen así, que está muy rica, ¿eh? Bueno, muchas gracias. De las mejores, tienes toda la razón. Chavales, la próxima no se demore tanto. ¿Eso, eso? ¿La próxima semana? Ya, no te pases, no te <laughs> pases. Oye, Lucas, tú terminas este año la carrera, ¿no? Puf, en junio. Me quedan cinco. Oye, ¿y no te compensa sacarte tres ahora y dos en septiembre y así aseguras Nada, nada, nada. Yo lo que quiero terminar ya. Llevo ocho putos años con esto y necesito cambiar un poco. Pero la carrera te ha gustado, ¿no? Sí, sí, me ha gustado. Pero es que son ocho putos años con esto. Necesito cambiar. Es que ya te vale. Bueno. ¿Y luego qué? ¿A currar? Sí, supongo, pero no sé, también me salir un poco. Tenía pensado que pedir plaza en el extranjero o algo así. Muy bien. Vente a Grecia conmigo. Pero si no, déjame Sabes que estoy atrapado en Madrid. Como yo. Tú, si te vas al pueblo cada fin de... Oye, maestro, que Tarragona no es un pueblo. <laughs> ya, hombre, estoy de broma. Si tenemos que ir todos, que ya toca. A ver, pero ¿cuándo son las fiestas? Todos los años lo cuento y luego no me A ver, tenéis que acordaros. Empiezan el 15 de septiembre. Joder, en plenos exámenes. Pero a ver, ¿no acababas en junio? Del año pasado. <laughs> Cabrones. Ah, no te preocupes, hombre, que estás pegándote una juventud, que aquí quisiéramos los demás. Sí, pero sigo siendo el único que queda estudiando. Eso es, pero solo somos dos trabajando, así que ya ves. Antoñete, mañana lunes. Qué depresión. Gerard, ¿qué tal en el laboratorio? Bien. Tranquilo. Lo los contratos temporales es siempre así. No hay opo, no he Pues toca, Opo. Yo le he dicho opio. <laughs> Oriol, deja las drogas. Tranquilo. <laughs> Oye, ¿tenéis alguna droguilla en el laboratorio? <laughs> No sé, hay muchas cosas. En realidad está controladísimo, pero tengo el último turno y hago un poco lo que quiero. Venga, Gerardo, no seas trate algún día. Oriol. De hecho, hoy tengo alguna cosilla voy a ver. Algo curioso y seguro, porque trabajo en la universidad mañana y es para los de bioquímica. A ver qué trae. Gerardo, eh, que mañana hay curro. Lo deja chaval, si no se acuerda ya de lo que es un fin de semana. Ya me vais a liar, eh. Ya me vais a liar. Joder, con las probetas del Dr. Jekyll. Gerardo, esto es impresionante. Vaya colección. Pues sí. Yo no entiendo nada. A ver, si tampoco te creas que yo lo controlo mucho. Poca posición te vas a sacar así. Joder, esto no tiene que estar refrigerado. A ah, ellos sabrán. Esto es benceno. Esto algún nitrato complicadísimo. ¿Y esto? ¿Anfetaminas? <laughs> pues no. Es botulina. Un péptido se utiliza en cosmética para hacer el botox. Es un paralizante muscular muy fuerte. Si te pasas incluso te paraliza los músculos cardiorrespiratorios. Vamos, que es un veneno muy bestia. Toma ya. Tened cuidado. Parece agua. Impresiona tan de cerquita, ¿eh? ¿Lo puedo ver? Claro, hombre, no pasa nada por olerlo. De hecho no huele a nada, es incoloro e inodoro. Tienes razón, no huele a nada. Uf, hubiera preferido las anfetaminas. ¿Cuál es la dosis? ¿Dosis para qué? Pues... para matar a alguien. Uy, qué preguntas... ¿Todo? No, se tiene que ingerir o inyectar. Normalmente no viene una concentración tan alta. Vamos, un par de cucharadas de esto y se acaba. O sea, dos simpáticas cucharitas de esto. ¿Pero qué haces? Flipando, que ahora sí que adrenalina, ¿eh? Cuidad bien con las tonterías. Pero está diluido Da igual, sigue estando activo. Ahora habría que beberse todo el agua también. Pero... Es mortal. Quita eso de mi vista, anda. Antonio, mira. La dosis inodora, incolora e indolora. Pero gilipollas. Joder, Oriol. pasa nada, pero no hagáis más el capullo. Pásame ese vaso. ¿Quieres adrenalina, eh? ¿La quieres? Los cinco vasos, señores, una ruleta rusa. Chavales... Ustedes, pues, esta es buena, ¿eh? Dice así. Sol sule, vine ma vine ma Sol solet, vinem a veure que tio Qué valiente, así también me lo tomo yo. ¿Tú? ¿Qué va? Eso no es echarle huevos. Pues nada, Petros, dale tú, que ya quedan menos balas. Bueno, ¿veis este vaso? ¿Ven dónde está? Voy a irme al servicio y, caballeros, cuando vuelva, beberé el vaso que está en este lugar. Vaya cracks. Y los enos a con las prometillas. Tiene dos cojones, ¿eh? Como el caballo del Espartero. Señores, está! ¡Con dos cojones! Menudo kamikaze. Mejor para ya. No, no, ahora me toca a mí. Señores, ¿tienen claro dónde está la bolita? Pues a ver si la siguen. A ver, A ver, Lucas, ¿de qué vaso beberías? ¿Ese? Lucas, será mejor que no bebas más. Oye, ya está bien. Sí, Petros tiene razón. Vamos a tranquilizarnos. Bueno, chavales, ahora me toca a mí. Déjalo, Lucas, no hagas el cambio. Déjame tú, tío. A ver, sé que este vaso no tiene el veneno. Lo vi con Antonio y el puto jueguecito. A ver, chicos, paramos ya, ¿no? Yo creo que deberíamos ir recogiendo, ¿eh? Pues está estado gracioso, pero... Voy a beberme el puto vaso. Eso es, demuestra que tienes cojones. Joder, Antonio, tú encima no al metro. ¡Callaros, joder! Pero ¿cómo va a ver del vaso? Si no se atreve. Sí. Claro. Pues eso. ¿Pero qué haces? tronco! joder, ¡De Joder, joder, es imbécil. ¿Para que has cambiado el vaso. Porque es ese, ¿no? ¿Qué va a ser ese? ¿Qué va a ser ese? A ver, tío, es que sé que antes me estaba vacilando, que lo había visto. te lo has bebido! Joder, joder, joder. ¡Joder, ya! Por favor. No tienes ni puta idea de lo que dices, tío. Gerardo, dime por favor que se puede hacer algo. Que sé que es broma.